las primeras jornadas de los Xavier eh, esta primera charla la presentar a eh, Xavier Rodríguez Calvar, que trabaja en Italia, eh, lo sé navegando entre Chromium, entre WebKit, eh, Chromium Partimos de metería teoría nuestros sentidos. non me lo vou faz para as transparencias, se pois lo asignamos, pero bueno. Bueno, empezamos explicando un pouco de que son eu, non? É unha... hai moita xente que non sabe, eu nací Euskadi, pero non <laughs> ah, son produto galego 100%. uh, son enxeñeiro saído de, desta, desta facultade, son socios do Club Parece Mentira, pero do século pasado, para un pouco de así que respeto. Eh, a pesar de que fixen a carreira aquí, eh, eh, o fixen o curso de fin de carreira na, na Universidade de Stuttgart. E, bueno, son hacker, bueno, un enxeñero, como lle quere que irades chamar, e, e socio en, en Bueno, de feito, son administrador na empresa. especializado e, bueno, estou especializado en navegadores e en temas de multimedia. De feito, para, un pouco para mostrar o, o esta é parte do traballo que se ve, non, non fixen outras cousas que non se ven, pero bueno, en, en WebKit CPK eh, este eran os controles multimedia que había, que, que parecen do, dos anos 90, non? Un pouco, convertirnos, convertirnos nisto. De feito, funciona, está, eh, se aproveito para poñer un vídeo de datos, que sempre está, sempre está ben. que é Igalia? Igalia pois, é unha empresa que foi fundada hai 13 ou 14 anos 13, creo 13 anos eh, por 10 enxeñeros que saíron desta facultade que tiñan como, como meta eh, non emigrar a súa meta cando saíron daqui era bueno, nos queremos traballar o sofo libre e aparte non queremos emigrar entón, o medio que lles quedou ese momento foi da organización unha empresa. Eh, na que formalmente somos unha SL e internamente traballamos como, unha, como unha cooperativa. Non? Eh, digamos, eh, unha das nosas máximas eh, bueno, das nosas normas internas é eh, igual responsabilidade, igual, igual salario. Non? Eh, non sempre conseguimos eh, conseguimos eh, a igual responsabilidade porque de vez cando, por exemplo, como neste caso eu pues, tocame ser, tocame ser administrador vai un cargo que vamos rotando cada pouco tempo por temas de implicacións legais e todo iso así que se de repente aparece un Bárcenas asociado a miña empresa nese caso eh, que é a presión son Ele e outros dos compañeros eh, temos dúas oficinas principais unha en Coruña e outra en Pontevedra e eh, Actualmente, neste momento, todavía temos unha terceira oficina en Barcelona, o que pasa que a xente que está en Barcelona, digamos, uns foron emigrando, cambiándose para outras cidades e demais, así que ao final nada máis que quedaba unha persona, decidimos que unha persona non, non valía a pena meter ter oficina en Barcelona. Así que estamos en proceso de pechada. Eh, somos unhas 40 persoas actualmente, eh, de 6 ou 7 ou 7 nacionalidades diferentes. Por que digo 6 ou 7? Porque na última reunión da empresa que tivemos, eh, tivemos unha especie de concurso, non? Así para, para saber canto sabíamos do resto dos compañeros e demais. E houve unha pequena discrepancia coa nacionalidade dun dos compañeros que naceu en Venezuela, pero, pero non ten nacionalidade venezolana, entón, pues, unha discrepancia entre un, sei, sete nacionalidades, entón, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, imperio non se, non se pon o sol a día de hoxe. como xente en, en Galicia, en Finlandia, en Cataluña, Madrid, Estados Unidos, en Suiza, o aquí, aquí, en Suiza. Eh, <laughs> en, Corea, en Corea do Sur, eh, hai persoas tamén, temos unha persona eslovenia. Bueno, que facemos nós? Pois somos unha empresa e eh, buscamos a especialización en moita, en moita estamos traballando últimamente pois, eh, en temas de accesibilidade, en temas de navegadores, compiladores, o tema de navegadores e compiladores está bastante relacionado porque eh, JavaScript é unha parte bastante importante do tema de navegadores, optimizacións de, de pilas gráficas, temas de multimedia e temas de canal de... Bueno, que vou tratar así na charla grosso modo? Pois vou falar primeiro de web, pouco da historia, despois vou falar un pouco de da técnica, eh, despois un pouco de como funciona a comunidade en, en, en web. Vou facer o mesmo con Chromium tamén, falar un pouco de que é Blink, que é Chromium, vou meter outro de da técnica, despois falar un pouco de, nosa comunidade, de, un pouco de, de como funciona a comunidade de Chromium, Despois faré unha pequena comparación, isto esta última parte vai ser moi, moi breve, onde faré unha especie de resumo e compararei os dous proxectos bueno, WebKit. Con WebKit, WebKit é un motor que o que fai é procesar, con, eh, procesar contido web. Pois é capaz de ler cousas da rede, é capaz de pasear HTML, é capaz de, bueno, pues, compoñer as cousas, eh, mostrar na, mostrar na pantalla. Comezou como un fork de HTML, de, de, de KJS, eh, pues, que Apple tomou uno, eh, comezou a traballar con el e despois, eh, se non me equivoco, houberon unhas demandas da xente de KDE e demais para que, como, como era software libre, pois a Apple non lle quedou máis remedio que liberar. Dan a código aberto desde, desde 2005. Como metas ten, pois, bueno, se código aberto, compatibilidades, conforme a estándar, estable, eficiente, seguro, portable, bueno, todas esas eh, palabras bonitas por aí. Metas que non ten, se é un agregado completo, WebKit non, non pretende ser un agregado completo. Eh, non ten como meta ser un proxecto de investigación. Intenta ter componentes reusables. Eh, bueno, mm, digamos que, o sea, non intenta ter componentes reusables, pero dito, eh, o que pues, ten hai dous componentes que se poden ser máis ou menos usados, que son como son que core, o montón de JavaScript que se pode utilizar por separado, despois a parte de a parte de web. Pero todas as partes internas non, no ten sentido que se usen por separado. E a parte, bueno, pues ten un seu horizonte de definido. ¿no? Eh, WebKit ten diferentes sabores. Yo estou poniendo aquí os que hai e os que había. ¿no? O, por exemplo, está o de GTK, estaba o de QT, estaba o de CN, Mac, Chromium, Windows, Blackberry, o de Nix, eh, bueno, pues algúns que xa non están, como o exemplo de Chrome, que é como teu en, en Blink, digamos, eh, o de QT, que tamén se ao do repositorio unha flameboard bastante interesante, coa xente de Apple, e eh, o de Blackberry tamén tamén desaparecendo cando se esteu a quiebra bueno, a xente a volveu dicir que xa que non a aumentar tamén fora e co de Nix pasou o mesmo había pouca actividade no Porto Mix, así que dixeron non vamos manter acá un, un equipo, xa non vamos manter unha infraestructura para xente que prácticamente non contribuiu ao proxecto. Non? Vamos que Apple, Apple obviamente son os que lideran, os que lideran o, o proxecto, son a empresa máis grande, parte, entendo a, a xente, pode pensar que son maletrados, eu entendo un pouco tamén o seu punto de vista, eles o que queren é, bueno, eles están mantendo toda a infraestructura, entón o que lhes interesa é a xente que contribúa ao proxecto, se simplemente van ter un grupo de xente que non está contribuindo, que pues, entón, a eles como proxecto non lhes interesa, o, sea, o, que, o que pasa nese caso é que se o queres usar, que está pasando por Compluté, por exemplo, pois pues, a xente está traballando un pouco fora, non? pero non, non forman parte, digamos, do, do repositorio oficial que está no, está, está no, no SBM. Bueno, como introducir un pouco o concepto, o concepto de port, o concepto de sabor, digamos, non? Entón, Entonces, WebKit está composto, eh, eh, en WebKit temos diferentes ports. Eh, un port está composto, digamos, de, de dous elementos Un deles é a, as, a, o, o backend, os backends, digamos, as interfaces coa, cos elementos da plataforma. E outro é a API que, que digamos, exporta o, o mundo. Non? Por exemplo, no caso de, no caso de WebKit GTK, pues, é o que, os componentes que se utilizan para para o porte de WebKit GTK, pues, o para o tema da rede, Cairo para o debuxar, liberada para WebGL, Xprimer para multimedia, e, bueno, tamén outra serie de APIs, que, de, outras APIs de, de Genome, ¿no? como, por exemplo, GeoPlug para localización, e todas estas. A API, neste caso, que, o que dá é, pues, eh, ten un GTK widget que, que se poden beber en, como, pues, como un botón ou como calquera cousa, e, ten as súas propiedades, as que se poden carga esta URL e demais, que se usa, el que se usa o WebKit GTK, pues aparte de ser o, o sea, como componente principal de software libre sería o navegador Epiphany o Genome Web, como, como se chama agora. Despois otros, en outros proxectos como Midori, que é un navegador así tamén moi moi sinxelo. Eh, Yelp, da, dun proxecto que utilizaría WebKit? Pois, eh, pois teríamos a capa de aplicación, neste caso a capa de aplicación sería o navegador, é dicir, os botóns do navegador, adianta, atrás, a barra de dirección, eh, todo tipo de cosas. Despois teríamos a capa de WebKit, que esa sería a capa de que cada port eh, que cada port dá para, que, para poder ser usada. Hai tamén un API común de, de C, pero bueno, na, ninguén utiliza os, todos os ports teñen a súa propia API, na súa propia plataforma, porque é moito máis común de usar. Depois, eh, WebKit falaría con, con WebCore. WebCore, eh, pois, en WebCore están todas as clases de paseo de HTML, de, de, de renderizado, de paseo de CSS, composición de, de escenas e demais. Despois, hai algún, en WebCore hai algúns, unhas cantas interfaces que se comunican, o sea, que se definen e que se comunican con, con, outros, con outros elementos da plataforma. Como, por exemplo, pues, esta, hai unha clase mellor pues, que define unha interface e como se, como se le da rede. Non? Eh, entón, pues, hai unha clase en GTK, pues, unha clase do, do de GTK pues, que implementa esas interfaces con Yuxu. Despois está este, este componente aquí que Exacto, su nome significa Web, WebKit Template Framework e que pues, contén digamos cousas como componentes moi sinxelos como por exemplo podrían ser strings, listas enlazadas eh, tipos de datos e eh, operacións así básicas e despois a parte están pues, JavaScript Core que tamén é o, bueno, motor de JavaScript que se usa WebKit 2 WebKit 2 Mm, non é únicamente unha nova API de WebKit, sino que é un modelo é un modelo novo. E digamos que a parte máis importante é o tema do multiproceso. O que interesa, digamos, cando tes un navegador, sobre todo, porque pois, hai webs, hai nas cada unha do seu pai da súa nai, non? E, pois, cando se está renderizando unha web poden pasar un millón de cousas, os códigos, eh, bueno, o repositorio WebKit é enorme, ten moitísimas líneas de código e obviamente somos humanos e, e cometemos fallos. Non? Entón, de vez en cando, pois, os, o, alguna web ou, ou algún bug que haxa por facer que o web casque. Entón, eh, pois, o que interesa neste caso é manter o navegador separado de, eh, digamos, o, o proceso de renderizado web do, do navegador en sí. Non, entón que iso, a computación de, de web que está movida para, para un proceso novo. Entón, se unha página morre, non mata o navegador. Antes, por exemplo, en Epiphany, cando se utilizaba Epiphany con web, con web e había un casque nunha web, o navegador iba se o caer. Neste caso, pois, pues, eh, si, si hai unha página que casque o navegador, pois pues aparece unha cara triste aí, e, pues, algo pasou, tal, e, eh, recarga parte tamén está, está interesante o tema do, dos, do, dos datos privados eh, están bueno, no seu propio espacio de dedos, non? temos boxing eh, que non, podes facer que haxa certas cousas que non, non poden acceder ao sistema operativo de maneira máis fácil simplemente pois, eh, que ese proceso non teña acceso a, aos directorios do sistema ou ao disco eh, eh, digamos, máis fácil de controlar esa maneira como foi o... como funcionamos de proceso, por exemplo. Tal como tiñamos a, antes en Boquito, esta a API, digamos, que tiñamos unha aplicación, este, é a API, digamos, a chama, eh, WebKit definía unha API que, que xa, como comentei que cada porta era diferente, eh, digamos que o límite da API estaba, estaba nesta línea. En WebPitous eh, pues temos hai un, un web process e un, un UI process, despois veremos que, que hai máis, né? pero bueno, en, simplificando, pues, hai o UI process e o, o que o proceso do navegador e despois está o web process que é o que se encarga de facer todo ese proceso. Estos, estos dos procesos comunicanse por IPC, pero o límite da API está aquí arriba, é dicir, isto é todo transparente para, para o usuario da API ti non te preocupas, simplemente te encargas de dicir, bueno, pois pues, eh, quero que lance esos procesos de ou un único proceso para todas as para todas as tabs ou un multiproceso e tal e eh, o navegador xa se encarga de, digamos, o WebKit por debaixo, o WebKit xa se encarga de, de facer ese traballo. Outro modo de, de multiproceso é eh, ter máis un proceso por ter un, ter un proceso por cada por cada, por cada pestaña, por exemplo. ¿no? Neste caso, pues, se tens dos pestañas abertas, pues, tenías dos, dous web processes. Pasa que neste caso a arquitectura con, eh, complicas un pouco máis por certas, por certas cousas e necesitas, cando tens dos procesos, necesitas ter máis procesos. Necesitas ter un web process, web process, storage process, que comparten datos entre, que permiten compartir datos entre esos dos pois o tema xa non é tan sincero. Neste momento, en WebKit GTK estamos migrando do, do proceso único para, para todos os tabs, para o multiproceso, ter un proceso para, para cada tab, pero ainda está, está sin terminar. Podes compilar e podes usar, pero bueno, ainda, ainda ten algúns problemillas. Bueno, procesado unha páxina. Eh, o tratamento de unha web, pois podemos mm, reducirlo así, grosso modo, non? Eh, en, en catro pasos, digamos. Entón, Aí, cando vamos cargar unha web, pois temos que agarrarla pola, pola rede ou, ou do disco, se está, está no disco, hai que procesar o HTML, hai que pasar procesar o HTML e o CSS. Despois, unha vez que temos todos os elementos, hai que facer o layout, de colocar eses elementos eh, como, como van estar na web, e despois, todos os elementos hai nos que pintar. E moitas veces se di que, bueno, alguna vez se traballaste con temas de web e escutaste falar do tema da arboredón, non? Pero eh, en WebKit mm, o tema da arboredón eh, toma de decir que hai unha árbore peculiar, non? Porque realmente WebKit o que é un, é un bosque que está cheo de, está cheo de árboles, non? E, é un elemento, tes, por exemplo, o arboredón, o árbol o grander tree, a, a, árbol de accesibilidade, árboles de, de texturas, que capas de texturas e máis. e non sempre hai unha correspondencia un a un con cada obxecto, así que o tema a veces complícase, non? Pero, sí, primeiro tes a Corredón, despois, eh, unha vez que xa a Corredón está está parseada, terá que xuntar co CSS para ver onde, onde se coloca, eh, onde se coloca cada elemento, despois está os temas de accesibilidade, que, si, si vai entrar un lector de pantalla, por onde se vai, que elementos se van van dicir, que realmente non van dicir, despois, eh, pois si, se tes un... se tes eh, composición acelerada, pois tes as árboles de, de texturas que están eh, digamos, eh, dando soporte a, as imaxes ou, pois, eh, degradados, bueno, todo ese tipo de cosas. Non, agora vou falar un pouco do repositorio. Gostaríame decir que, que o WebKit está, está en Git, eh, sí que hai un repositorio de Git, pero realmente o, o repositorio que manda sobre todo é un repositorio de SVN. Isto está no pasado todavía, pero sí que hai un repositorio de SVN. E cando un se refire a unha versión de, ou a un commit de WebKit, refírese a, a revisión de, o número de revisión de O repositorio contén o código de todos os ports, de todos os ports oficiais. Ok? Dito unha pena cando se carga un port, porque empezas a ver commits de eliminamos todos os resultados de test de tal port, eliminamos o código todo de plataforma e tal. Pero bueno, Despois, pues, cada port ten o seu, o seu sistema de construcción. No caso de FTK EFL, pois, pues, eh, agora faz con CMake, afortunadamente desde, desde hai moi pouco que se, que se fai con CEMEC ata, ata hai pouco facías con Autotools de feito sigue se podendo facer con Autotools pero estamos en, en camiño de, de retiralo de feito podese facer con CEMEC con CEMEC e con Ninja non sei coñecedes Ninja que é o, o un build system que se non me equivoco fixamos de Google que é follado construye iso unha maravilla paraleliza e bueno, follado de Mac, pois fai con, con Xcode. Non? Hai un par de navegadores de proba que se poden usar se, se se compila WebKit, un para WebKit 1 e outro para WebKit 2, de maneira que podes probar, por exemplo, se estás eh, pois un navegador, pois, eh, que podes probar se o problema eh, ves que hai un problema utilizado, que podes comprobar se o problema está en WebKit ou está no, no navegador, por calquera razón. A estructura do, do repositorio, pois, ten un tutorial de source, lógicamente está o, o WebKit Template Framework, un repositorio de WebCore, un repositorio de JavaScript, usa un directorio de JavaScript Code, un de WebKit, onde está a API de WebKit 1, e despois outro onde está a API de WebKit 2 con todo o seu IPC para comunicar procesos. O seu directorio de tools que axuda que axuda, por exemplo, a instalar dependencias, a construir, a construir as dependencias tamén, a lanzar os tests, Despois está, están os, os, layout tests, que son os, os tests que... Os, chamase layout test por razóns históricas, pero realmente son test de, de regresión. ¿no? Eh, pues comproban moitísimas cousas, desde que pues, se ponen un, un, un tag de CSS verde, pois pues, que un atributo CSS verde non cuadrado, porque que ese cuadrado realmente se está pintando, pintando verde, non se está pintando de outra maneira. Non? Eso, que un vídeo, pues de repente, se pinchas no botón de volumen, se desplega a barra de volumen, se pinchas, se cambia o volumen, e todo ese tipo de cousas. Entón, bueno, sí, pues, el tema la comunidade, pois hay listas de correo, hay canales de, de IRC hay invasiones. Después están o que, o que olle echamos casas castas pois, é eh, o nivel que tes ti de cando entras a colaborar. Non? Primeiro entras a colaborar sendo un, un contributo, unha persoa que chegas ali, pois mandas un parche e eh, tal. Entón, despois, unha vez que xa tes un número de parche suficiente, chegas a ser un, un comité, que iso xa tes permiso de comité no repositorio e podes facer certas cousas como eh, pois, eh, se acontece que está fallando, pues podes, eh, non necesitas o permiso de un revisor, digamos, para... Este é no caso que me encontro de valor, es un comité. Buscamos reviewers, que son xente que xa ten, pues, pois, non sei, de la orden de cento pico parches, a partir de aí, xa... Entón, esa xente son, son os que se encargan de revisar os parches dos demais, tomar decisións e demais. Depois, Con WebKit 2, a xente de Apple inventouse unha última casta é máis potente, son os owners. Entón, os owners son os, novas, non? Entón, por exemplo, en WebKit 2 non pode entrar un parche que ten que estar revisado aparte por reviewers, ten que quedar o visto vos sempre un Isto foi un problema cando empezamos eh, nos a traballar co, co API de WebKit 2 porque, non sei, había un bug na parte da plataforma do IPC de tal, pois eh, tiña que chegar un señor de Apple e poñe un sello ese, ese parche que non me viña ni que non me importaba, pois non sei, pois era código GTK, de Dios que, pues, pois, non tiña interés para ellos. Entón, ao final, chegouse ese acordo de que na parte común, na parte jogos multiplataforma, pois pues, os owners sí que, sí que ten que haber sempre un owner, pero na parte, de, na parte específica de cada port non é necesario. Como sería o ciclo de vida dun, dun por exemplo? Pois, pues, ou dunha funcionalidade, ti queres facer algo, pois, pues, primeiro tens que ir a... Bueno, realmente podrías discutir primeiro en, en na lista de correos, se é interesante, se non é interesante, pero podes ir directamente a crear un, un bar, Una vez que creas un bug, pues pois, pues pois, envías un parche si quieres. El parche debe contar sempre un test, ou debe ser testeable. Non ten por que contar un test, porque hai veces que estás... Eh, non sei, pues, pois, en certos casos non, necesitas un test. Na maioría dos casos, se haces un bug, pois tens que escribir un test que obviamente falle antes de antes do parche e que funciona ben despois do parche. E isto é así. Como exemplo podo, podo poñer, un día que eu iba no, no tren, había encontré un bug no, na producción de vídeo de... Tal. E, entón, puxome a depurar o rollo, e, eu iba no tren, aparte, iba de aquí, no, <laughs> en dirección a Pontevedra, e encontrei o bug, solucionei o bug, en, digamos, no tren, na hora e media que me levaba a chegar no tren. Escribir o test levou tres semanas. E hasta que o test estivo escrito, o parche non entrou. E o parche era dunha liña. Pero gracias a iso aprendín como funcionan os eventos de teclado, e os eventos de rato, e o bubbling, e o capturing, e todas as maravillas de, da de 3 d Que é o que se pasa ao principio, que intentas facer cousas e sempre hai cousas novas que aprender. que hai demasiadas. Unha vez que o parche está subido, o parche é revisado automáticamente por, un, por uns can, unhas cantas máquinas, o OWS significa Early Warning System, e hai, un, hai un, unha delas que se encarga de revisar o estilo, o estilo hai unhas, unhas guidelines moi precisas que din as chaves teñen que ir aquí, os asteriscos teñen que ir alá, eh, os variables teñen que ter este, esta nomenclatura, animais, eh, E, bueno, despois tamén hai máquinas que se encargan de coller ese parche, aplicarlo para cada un dos ports e ver, por exemplo, pues, eh, WebKit 1 GTK compila, WebKit 2 GTK compila, Mac Mountain Lion compila, ah, cada parche compila para cada unha, cada parche que se envía compila para cada unha das plataformas. Hai algúns, algúnas plataformas que aparte de compilar tamén executan os tests, de vez en cando entranche mensaxes no Baxila dun dos bots que che di este parche que acabas de subir rompe tantos tests en Mac, Mountain Lion, Logic 2. Entón, pues, necesitas unha máquina Mac, o mellor, donde mirar ese, como está funcionando o código aí, e demais. E aí empeza tamén un ciclo iterativo cos reviewers empezan a mirar, empezan a decir, non me gusta como lle chamaches esta variable. <laughs> Está mellor. Creo que este, esta parte do código debería expoñerla neste outro sitio porque me gusta máis. Hai certas cousas que sí que están, hai unhas normas que, que están escritas, pero hai outras que son, digamos, a discreción do reviewer. Se o reviewer di que esta a variable non lle gusta, pois pues ti cámbiala e vos. Non, tamén discute, eu tamén discute como eles de cercano, non? Pero, non? subindo parches e demais, eh, Cando eso, cando o reviewer termina e revisa e o parche está revisado, vai ali e pone R+. Eso significa eh, alegría. Dice, bueno, xa está. De que dicen tanto con R+, pero cambia esta tontería antes de mandarlo ao repositorio. Entón, a vez que está iso, o sea, que está con, con R+, pois eh, hai unha, algo que se chama commit queue que eh, os comités, digamos, podemos marcar unha web tamén e podemos, bueno, podemos metelo directamente no repositorio, pero sobre todo cando eres contributo non utilizas a commit pero tampouco tes permiso para cambiar ese, ese atributo no GAR que, que pas, poso a commit máis, entón hai un bot que se encarga de ir revisando eh, colle teu parche e meteo no repositorio antes de metelo, obviamente, compila o e demais e, eh, comprova que todo está ben antes de facer o Despois, eh, o que hai que facer é algo super importante, unha vez que o teu parche está no repositorio, quédate un rato mirando os bots. Porque o que pode pasar, é que de feito pasa de vez en cando, que alguén manda un parche, se pira para casa. Lampatch é obviamente pues, pois, meter o parche no repositorio e o que pasa que Pois, a ver, early warning, eh, os early warning system detectan moitos problemas, pero non todos. E aparte non hai, o sea, hai moitísimos máis bots que, que están compilando o repositorio que os que están compilando cada un dos parches. Non? Entón, pode ser pois, que o teu parche rompa tests nunha plataforma ou que non están no early warning system ou nos audios. Isto, isto normalmente, isto é un da parte de Working Memes, eh, bastante habitual en Patch Go Home, isto non o facer nunca, De feito, un hecho unha estrella enorme a primeira vez que me despachas, estás aí tres horas mirando os bots, a ver se siguen aí, a ver se me pronto, de repente ves aí un test aí en Mountain Line, e dices, demonios, se eu non metí nada, que código que te canal, non sei, unha pájara ao bote. Ou vou seguir con, con Chromium e con Blink. Chromium é a versión libre, digamos, no navegador de Google, e Colombia sería o, o seu produto comercial. Chromium contén forks se mirades o repositorio, contén forks de multitude de, de proxectos de software Algúns Alguns deles, pois, a xente de Google contribúe, eh, o repositorio upstream, pero moitas veces din, nunca nos tempo de contribuir, entón teñense os seus propios parches ali metidos, ou que non temos tempo de prepararlos e eh, mandalos upstream, como por exemplo con planes de compilación eh, para que decides eh, cando compilas, compilas esta parte do código non, é dicir, ten, teñen as súas escosillas non? sobre sobre como contribuir, pero sí que teñen un mogollón de forks de, de, eh, de proxectos de for libre No seu inicio, Chromium utilizaba WebKit como motor de renderizado, pero en abril de 2013 Google anuncia Bing, Anuncia que se separa de, de WebKit e que, e que empeza, digamos, a súa andadura por separado. Eh, en Chromium non existe, con, eh, ao contrario de, de, de, de WebKit, non existe o concepto de port. Chromium é o que hai no repositorio, eh, non ten nin backends para outras mm, plataformas, eh, é eh, o que está aí, acabou de usar con Esquia, por exemplo, eh, non hai outra posibilidade. A arquitectura, digamos, así a grandes rasgos, pois eh, que teñamos antes de webcore, webkit, en unha parte de, de feito sigue se chamando así. Esta parte no repositorio pode, podedes ver que esa é a terceira parte de webkit, pero isto é o que, o que se chama Blink a día de hoxe. Pois, eh, bueno, navegador, pois, eh, arriba de todo, eh, pues, pois, aquí varias APIs, hay varias, por exemplo, a parte que se encarga de, o club, digamos, que se encarga de conectar co, con esta parte que é un pouco máis abstracta, eh, despois está o VO, que se comunica, que se comunica con WebKit, pues a parte de a parte de aquí de, de Blink, que é bastante similar á parte de a parte de, que vimos en, en WebKit, porque pero sin una parte de multiproceso, porque aparte, aparte, de multiproceso pasa, pasa por aquí. Bueno, dentro, como se comenté, es bastante similar a de WebKit. Últimamente están, están eliminando bastantes capas, porque sí que es cierto que en WebKit, en WebCore, pues había capas de, digamos, de adaptación eh, para digamos que podías haber distintos ports, en este caso un brinca, ahora xa non ten sentido porque ten un que de fama que queren con él así que hai algunhas capas que se van eliminando paulatinamente, están cometendo violacións de capa, é dicir, de repente aparecen tipos de capas de baixo, capas de arriba, e eh, o revés, e eh, algunas rodadas dese, dese estilo se van vendo. Blink non ten sentido fora de Chromium, é dicir, non é algo que a pesar de que un día Eric Seidel me dixera no ia facer ah, que podes utilizar Blink for a Chromium non, iso mentira, hoxe en día non, no ten sentido utilizar Blink for a Chromium os repositorios de Blink for a Chromium van a estar mesturados en, en breve creo que está pensado para ou agora en marzo ou en abril o repositorio de Blink vai deixar ter o propio Git e vai estar metido dentro do repositorio Como facer o multiproceso Eh, O primeiro que, que xa comentei antes é que o multiproceso non é transparente, eso está dentro, non hai unha API, digamos, que eh, como, como non será unha API hacia fora, porque tes un repositorio é un navegador completo, pois non, non, non esa, esa API non, non é transparente, non, o navegador está construído, eh, pois, hai multiproceso sin, digamos, pero más amplias, transparentes. Eh. De manejo múltiples. Eh, ten varios modelos, ten un proceso único, eh, ten outro, outro modelo no que tes eh, igual que web, ¿no? digamos, un proceso dibuixado, depois te, tes múltiples procesos, por teléfono, Medium, e máis. O procesado unha páxina, pois, eh, sigue sendo moi similar, é igual que o proceso, o proceso web. Pois, estrutura do repositorio, é un pouco diferente. Sigue tendo, siguen, sigue habendo o repositorio SVN e o repositorio Git tamén, que o Git sigue, sigue o SVN, pero baixase con unha ferramenta de, de web que se chama Gclient. Pues, eh, con que pode baixar o repositorio inteiro que se encarga de sincronizar por exemplo, para certa versión, para esta versión, pois pues, tens que ter tal commit do, de WebKit, tal commit de MySQL, tal commit de tal, encarga de, de, de simbolizar todo ese tipo de cousas. E aparte, pues, tamén crea os, eh, os eh, ficheiros de ninja, por exemplo, cando, cando se reconstruir, cando te, con G-Client Hooks, por exemplo, e con G-Client Sync, tamén se encarga de ler os, os, os ficheiros do, digamos, a ferramenta de construcción para xerar todos os ficheiros de ninja, despois cando te executas ninjas, pasa con Eh, a estructura, pois, ten varios directorios, o de content, media, a parte de sandboxing, a parte do V8, e despois en third party, é curioso, porque sí que está na parte de, de WebKit, que, que é Blink, neste caso, e bueno, pues, tamén están na SQL e outras webs, pois, pois, no, pues. Como funciona a comunicación neste caso? Pois, eh, como non, teñemos os Google Groups, en vez de ter listas de correo, teñen Google Groups, como Chromium Org, e castas. Aquí as castas son similares, tens a dos contributos, están a dos comités e eh, despois están as sombras Aquí non estamos os Aquí está o que dice Google, tragadrá, é o marco así a de lo que somos que revisan o código, os que mandan o proxecto, e xa está. A ciclo de vida dun vago ou dun parche, pois podes crear un bug ou non, Neste caso, hai moitas cousas que se, se eh, discuten nas listas de correo, despois o que se fai é crear unha, unha review request, entón, iso, unha review request que se, se crea na ferramenta que, que vos comentei antes, e, eh, bueno, pois aí tamén se discute, tamén os bots, tamén hai bots aí que van comprobando si pasan os partos, o sea, como o Berkeley One Main System de, del WebKit, pues pois tamén, tamén o vai aquí. Bueno, envías o parche, o parche tamén debe conter un test, a non ser que se xa unha cousa, non sei, eu penso en algún exemplo onde non vaya un test. Se eu non se non se de feito, teño algún pero... Bueno, por exemplo, se hai algún bug para que xa existía test, pero que estaba fallando, pois pues, nese caso non creas un test novo, pois xa tes un test novo. Isto pode ser un caso eh, pues está un o parche revisado, tamén se hai un proceso iterativo cos reviewers, neste caso non son reviews, despois tamén se envía o repositorio e tamén hai que estar revisando os profesionales. E agora pues, falo que nos resumo sobre, sobre as dúas cousas. WebKit, por exemplo, é un proxecto que está máis enfocado a, a estabilidade, eh, Chromium, tampouco temos moita transparencia e que mellor deixo, deixo aquí. API de multiproceso é transparente, é dicir, unha vez que tes a tua API do WebKit 2 que pasa por debaixo dos procesos normais, iso ti non te preocupas. Está aberto a ports, eh, eh, aberto a ports, hai que ser, hai que ser activo, porque senón a xente a Apple digamos eh, que decide que o teu port non é útil e, e o teu repositorio. A API é estable, eh, bueno, pues está controlado por aquí. Na parte, pues, eh, Chromium, supostamente un, o desenvolvemento de Chromium un desenvolvemento máis, máis vivo, máis, eh, un pouco máis arriscados con certas, certas cousas, e aparte pues, teñen este, este coolness de, de Google, non? Eh, uf, vamos se toque con todas as cousas, eh, eh, somos superabertos, eh, eh, despois chegan de repente sacan a Esta vai ser o roadmap de vamos seguir en tal, eh, non discuto en nadie, pero non, e xa está, eso vai ser mucho. Non está aberto a ports, e o que está soportado de maneira oficial, e eh, xa está, iso non quere dicir que ti non collas Chromium e, e fagas eh, un fork e fagas como é o que te dá gana, pero non, iso non forma parte do repositorio oficial, a ti é completamente inestable, eles deciden o que fan, eles deciden o que rompen, cando lles dá a gana. De feito, ese era un dos, un, parte da fricción que tiñan con Apple no, no seu momento, eles querían ser máis tirar máis para diante, e Apple, pois, eh, bueno, hai que ser máis a estabilidade, máis, pois, foi unha das razóns por as que eles se divorciaron. E, obviamente, está controlado por Google. Eh, nada máis, aquí chegamos. Alguma pregunta? una pregunta, perdona. Eh, hai tempos aí que Utre de Valeixia a soportar o teu WebKit que se basa na a Brin, uh -huh. pero ta, hai alguma nova disso? Están dando cabezazos? Ou... Pois, probablemente se están dando bastantes cabezazos, iso sí, pero... Porque... O tema, bueno, do repositorio WebKit desapareceu, Ainda que siguen tendo, aí por aí algún repositorio onde eles siguen tendo eh, a súa parte do port e siguen, e sigues podendo compilarlo. Non sei como, como está activo, nin sei exactamente como se pensa continuar ou non. Porque, de feito, o que dixeron na lista de correo era que estaban empezando a facer un experimento con Chromium. En canto os de Apple dixeron que estaban empezando a facer un experimento con Chromium, dixeron, ah, non por menos, nada, Eh, realmente non sei como levan avanzado o tema de o tema de Chromium. O problema que teño con Chromium é que non vas ter, non vas estar utilizando os teus propios componentes, non te vas integrar tamén coa tua plataforma. Eh, entón, pois sí, a ver, tes eh, o rollo que Chromium é super, como que avanza super rápido, non? tes mogollón de, mogollón de features, mogollón de cousas que están saindo, e eh, sí que as vas ter, pero non, non van depender da tua plataforma por exemplo. Eh, unha das cousas nas que eu estive traballando é que me meteu moitas dores de cabeza con, con un señor que me acordou un bar que dicía que eh, si pulsaba eh, que o volumen cada vez que abrías un vídeo nunha web o, o volumen sempre se subía ao 100%. Tal como funciona o pulsar e o significa algo que, eh, que estamos flat volumes, é dicir, que non existe o concepto do volumen do, do sistema, non? Entón, canto entraba un vídeo WebKit, de repente, ¡pum! o volumen do sistema subías ao 100%, como estiveras con cascos, podías quedar só. De feito, eh, por unha cousa parecida, tuve que guardar un fin de, un fin de semana sin Pero, bueno, o que pasou con este señor é que o señor me dicía, bueno, vos tens que arreglarlo desta maneira, tens que facer non sei que, poñer un volumen relativo, e dicía, pero que eu non podo facer iso? Eu teño que, teño que ter un, unha, eh, unha isto ten que funcionar co, co escritor de, de genome, eh, pues, pois, eh, ten que estar sincronizado cos volúmenes, entón se si eu pon un volumen relativo aquí, despois cando eu cambio o volumen aquí non se vai cambiar na barra, na barra de genome e todo isto. Depois entón, iso compro o vas poder facer. Entón eles pues, pois, van perder toda esa parte de integración. E como está a día de hoxe, respondendo exactamente a tua pregunta, Tú ninguna persona. ¿No ves? Nunca hemos soportado de, los proyectos que sube upstream el código. ¿Cómo? Comentabas tú en, algunos proyectos subastrean el código. Hombre, no sé exactamente. Foros de todo. Hay en algunos proyectos internos en que sí que subirá upstream, pero digamos que os proxectos eh, que ten el forqueados no seu, no seu repositorio é, primeiro, porque en certo modo necesitan unha revisión ou mellor unha versión do repositorio exacta para que Chromium funcione como ten que funcionar. Entón, faise por temas, digamos, de, de, de conxelación do, das versións que estás utilizando. Pero hai, en algúns, en algúns outros casos, Sí que hay algunos parches que, bueno, les tenemos sus parches ahí metidos, pero que no nos, no a mandan upstream, no nos mandan porque no quedan mandados. Estamos hablando sobre lo mismo. ¿Qué opinas de la política de Fedora de la empaquetar Chromium por, por el motivo de que es imposible seguir el desarrollo y además ¿no? ellos no, no piensan duplicar todas las librerías y las complicadas simplemente para que funcione? Pois... Entendería que está complicado. Que opino? Pois, que en certo modo teñan razón. É dicir, eh, te ten en conta que, por exemplo, tens un sistema onde tens eh, MySQL e tens Chromium. Se realmente te tens Chromium compilado... Como... MySQL? MySQL é unha das dependencias seguro. Seguro. Non será SQL? Ah, perdón, MySQL. Eh, no, no, tens razón, é eh, parches que teñen aí, por exemplo, é que, se non me equivoco, ten un parche para cando acceden á base de datos por primeira vez, levantan, levantan toda a base de datos en memoria. É un parche que les din que upstream non, non vai aceptar. Non seguen na discusión, non teño ni idea, pero entendo que o mellor poñer un flag de compilación ou algo que, que permita facer ese tipo de cousas, non sei se na upstream se, se pagarían a aceptar este tipo de fractura. Eu entendo que para para un SQL Lite eh, normal pues non, non ten demasiado sentido, pero eu eh, sí que entendo que sí que pode haber alguén que lle, que lle interese esa, esa, esa ficha. E sí que hai problemas de... Pues sí, a ver, tes un entorno con baixa memoria, podes imaginar un teléfono, por exemplo, un teléfono de gama baixa incluso, ¿no? que pues, ten os seus componentes, pero de repente deciden meter un navegador. ese navegador, pues, eh, collen o, o que máis eh, mola últimamente que é Chrome, non? Pero claro, ti estás nun teléfono con 512 megas e tens que levantas, aparte de todos os teus componentes, levantas Chromium e con Chromium levantas todas as súas dependencias que están duplicadas en moitos, en moitos casos. Entón, pois, aí tens problemas. Problemas de memoria, a mellor, cando enlazas Chromium estás levantando un binario de 130 megas, eh? todas esas dependencias. Eso, eh, obviamente, para un teléfono muy pues, de 12 megas es mucha memoria. ¿Y cómo resuelven de ningún punto siempre más todo, eh, no se preocupan de andar vendiendo alguna cosa a replicar. Pues, Lo que hacen es compilar. A ver, tiene un modo de compilación que al a el problema. es te permite linkar algunas librerías con las que de tu sistema. No la misma, pero bueno, muchas igual compatible, ¿no? Sí, son compatibles, pero son idénticas. Entonces yo creo que lo que hacen es aprovechar la medida de las que funcionen y el resto pues tendrán en el repositorio de esa gente de Chrome una copia de todos los proyectos que tiene que linkar y, y hacen un linkado estático. Pero por ejemplo, también sucede con el sistema XMLC, supongo que me playa, él tenía una propia copia interna de XMLC Sí. Eh, claro. Tenían opción de compilarlo con, con la externa, pero página de no funciona, porque tenía esas partes aí que non suben a externa. Bueno, salvo, bueno, pero que la, da, da distribución se se preocupa de deixarlo algo fino que funciona, claro. Pois pues deberían deixar, o sea, os empregan interna. Uh -huh. no. eh, ti podes facer muchísimas cousas, podes enviar os parches a upstream, podes se os envías upstream, despois te podes incluso crear outro repositorio onde podes poñer un tag e eh, cando queiras eh, o no teu navegador, podes poñer a referencia ese repositorio e, e decir, pois pues, vou compilar contra este tag. Pero en moitos casos, non fan. En moitos casos, sí, ollo, tamén, non, non estou dicendo Localmente, teñen un bug que, basicamente, facer Chromium, que facer Chromium máis Linux distribución friendly bueno, ten aí 15 bugs que bueno, quedan cada vez 5 por solucionar pero algúns que son que son complicados sí. Bueno, precisamente, en preguntas este comité de fama de diseño so, eu creo que é fama mal gañada eh? que eu creo que é fama mal gañada se tes memoria o sea, se tes memoria procesador é lixeiro pero como calquer outro que diario. Si, Sí, sí, a ver, non no estou dicindo que non sexa especialmente Google Frames, pero sei, sí, coñezo bastantes fans de Google que son Chromium, bueno, o Chrome mellor visto, o mellor vai. Home, se comparas con Explorer, pois... <laughs> Obviamente Chromium blazing fast. Se comparas con Firefox... Bueno, esa outra, eh? respecto a outros motores? Respecto a outros motores, sí. eu penso que prefires Chromium ou WebKit. Os dous son máis ou menos. Son máis ou menos. E eh, Opera agora migrou a WebKit? Opera migrou a Chrome. Miro, miro unha pregunta. Sí, vale. Sí, o cal, creo, que, creo que está significando é eh, a morte lenta de, de Ciudadela. Mi comparación con Greco. Con Greco? Non sei. Alguna vez mirar a Pide Greco e eh, casi me dá un síncope. Cada vez máis difícil integrar notas de cambio. Aparte de feito non, non teñen... Non, rápido. Non hai maneira de... de o único Winnie que entrega un pouco de Gecko, pero... Cal? Winnie. Para abrir... O que para abrirían con... Con suelo entregan un Gecko e vai... que se arrastra durante... Hmm. De feito, es que está... De feito, o ah, a... A velocidade... Non estaba... Sí. velocidade de, de, desenvolvemento de Chromium é, é tan rápida que hai algo que se chama o Chromium Embedded Framework, que é unha especie de intento de dar unha API de Chromium que se poida usar en outros proxectos, como por exemplo por ese, en Docute, pero eh, teñen unha versión congelada do repositorio, porque non, non son capaces, eh, porque a, como rompen a API tantas veces, pois pues, non, teñen que decir, bueno, pues esta versión de economía de, de CEF, digamos, IEF, funciona con tal repositorio, con tal versión do, do SRC de Economy. Cando saquen a seguinte versión, pues terán que facer un revés de todas as cousas, ver que antes un pero de Google, e dan a xalas e demais. De Chrome sacamos cada seis semanas, creo que... Non sei, está en la de Chrome, Eu coñezo o realizai de Working GTK, que é cando Carlos decide sacar unha versión, aparece unha versión nova e xa está. Vennos detrás para ver se que temos algún bug, que se meternos na release nova, Teño outra pregunta sobre o tema do multiproceso. Mm-hmm. Que antes comentabas que, bueno, no caso de que, de Chrome, que ademais é un ejecutable bastante pesado de por sí. Eh, o tirar varios procesos diferentes non estás tamén duplicando en memoria certas partes da API por cada, <laughs> por cada lapela que se abre, por cada... Claro. En ese caso el, algún tipo de... Bueno, algo que se esté facendo para contramedir. Non que o que se intenta nese caso é dar máis robustez a costa, obviamente, das, eh, da duplicación de datos recursos. Eh, non só duplicación de tantas partes de memoria, sino que pois, tamén hai máis proceso, porque tens todo o IPC que ten que haber comunicando os procesos e demais. En Chrome incluso hai o proceso máis que eh, o proceso de renderizado de GPU, o proceso, eh, teñen un proceso que se chama o GPU Process, que é o que se encarga de de facer a composición OpenGL coa, coa tarxeta gráfica. E a excusa de por que existe ese proceso, aparte de porque tamén está guai compartir as texturas, pois pues, eh, que hai algúns drivers de certas tarxetas gráficas que non son demasiado estables, entón pues, pois, tenden a cascar. Entón, pues, pois, nada máis que tiran o proceso, volven a lanzar, e, eh, xa está. Pero, bueno. Algo